बाबा से कहा बाबा तू आजा वरना डूब जाएगी क्योंकि बीच भवन में बन जाओ श्याम खेवैया बीच ये आपको विश्वास दिलाता हूँ और वादा करता हूँ कि जो बोलेगा उसके नाव को जरूर पार लगाएगा उसका खेवैया जरूर बने बन, बन जाएगा मेरा बाबा पूरे हाथ उठाकर पूरे पूरे और मिलकर जोरदार आवाज में मिलकर बोलेंगे अरे आज जा आज जा भैया आप लोग तालियों में जगाई दम दस पंद्रह मिनट झेल लो बस ये वाला जैक पैडल भी निकल देखो दिल की बात बताऊं आपको जब यात्रा का मन बना था तो साथ साथ ये भी मन बना था कि साथ साथ कीर्तन करेंगे दो घंटे लेकिन जितनी भी जगह गए हम लोग जब रेखी में गए तब यही महसूस हुआ कि छोटी सी तस्वीर लगाएंगे अपने ठाकुर जी की जो रथ में विराजमान है बाबा के नीचे कला भवन की और हम लोग जो पद यात्री हैं उतने ही होंगे तो दो चार पांच और मिल जाएंगे लेकिन आज सत्रवा दिन है प्रेमियों मुझे नहीं मालूम था कि छोटे छोटे गांव के अंदर में भी बाबा के भजनों के इतने दीवाने हैं आप लोग कहाँ कहाँ से चलकर आ रहे हो आज तक का सत्रह दिन के अंदर में जितनी जगह भी कीर्तन हुए हर जगह फुल थी ये मेरा विश्वास है कीर्तन क्यों रखा पता है कोई भी काम कर लो पूर्णाहुति कीर्तन बिना हो ही नहीं सकती आप कुछ भी कर लो लेकिन कीर्तन करो तो बाबा खुश हो जाता है वही पूर्णाहुति होती है आखिरी आखिरी चीज कीर्तन होनी चाहिए तीस पैंतीस चालीस साल पहले जब घर में लोगों के काम अटकते थे ना तो बड़े बुजुर्ग दादी माँ दादाजी लोग बोल देते थे बाबा तेरा जागरणा करांगा मारो काम बना दे और बोलने मात्र से काम बन जाता था और सारी रात का जागरण करते थे आज भी अटल सत्य प्रेमी होते मेरी बात पर विश्वास नहीं भी होना कभी कोई काम ऐसा कोई ऐसा काम जो नहीं बन रहा है अरदास लगाना बाबा आपका रब जगह करेंगे कोई आए ना आए मैं आपको सारी रात भजन सुनाऊंगा सुनाऊंगी और ठाकुर जी की जोत करने बैठ जाना और किताब लेकर बैठ जाना अपने परिवार के लोगों को बुलाना कोई आए तो ठीक नहीं आए तो ठीक लेकिन बाबा को सारी रात भजन सुना देना एक रात के बदले में चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो वो काम बाबा बनाकर जाएगा जना तो विश्वास इसलिए कीर्तन रखा कि बाबा थक हार कर आएंगे और उसके बाद तुझे भजन सुनाएंगे ना तो जो दर्द हमारे हो रहे हैं वो आपको महसूस होगा और सुबह जब उठेंगे तो आप सिर पर हाथ फिराकर फ्रेश करके निकले निकलने दो अभी तक ऐसा ही हो रहा है रात को जब आते हैं तो टूट जाते हैं लेकिन सुबह जब खड़ा करता है ना बाबा तो लगता है कि बस बिल्कुल फ्रेश है पहले दिन से स्टार्ट कर आइए श्याम थारे हारे के सभी में बैठ जाएं बस आखिरी पुष्प बाबा के चरणों में उछल कूद कर चुके एक भजन ऐसा गाओ कि शाम उछलने लगे लेकिन आप बिल्कुल शांति से एक निवेदन ये बाबा से बहुत बड़ी बात कही है भजन के माध्यम से हम लोग क्या फिक्र पता है जब तक देता है ना तब तक तो बाबा बाबा बाबा और दो दिन कोई काम अटक जाता है ना तो बस मन घबरा जाता है और हम इधर उधर भटकने लगे लेकिन जाने को मन भैया देखिए इसके बाद जिसको चोट लेनी है ना वो इस भजन के बाद लेना ठीक है नहीं हो पाएगा कैसे भी हालात हो भाई साहब ओ भाई साहब हेलो प्लीज जैसे भी हालात हो अगर ये अरदास भाव अगर आपने ठाकुर से उनको सुनाया विश्वास दिलाता हूं जीत आपकी होगी और हार इनकी होगी हम लोगों ने सिर्फ यही सुना है कि ये हारे का सहारा है ये हारते हुए को जिताता है लेकिन प्रेमियों बहुत से लोगों ने शायद ये नहीं सुना होगा कि कुछ एक भगत ऐसे भी आते हैं इसके दरबार में जिनसे ये हार जाता है और ये हारने के लिए तैयार बैठा रहता है है इसलिए आइए कोई भी हालात हो ये दो लाइनें याद रखना और अपने ठाकुर को सुना देना फिर देखना जिस हाल में खोगी कितने वर्ष लेकिन ये संतोष है हम भले ही खाटू में नहीं है लाखों भगत कल खाटू में होंगे कोई ना कोई तो हमारी अर्जी लगाई देगा ये संतोष भी है खाटू में नहीं तो कहीं और भी नहीं खाटू वाले की रात पे है उस रास्ते पर है जो रास्ता खाटू को जा रहा है मीडिया का जमाना है बहुत से लोग थर्टी फाइव एम देख रहे होंगे कल हमारे कलकत्ता से भी बहुत से लोग खाटू जाएंगे उनको एक पैगाम कोशिश है पता नहीं कल सक्सेस होगा कि नहीं होगा लेकिन कोशिश है कल बरकट्टा में शाम के दरबार खाटू धाम से लाइव आपको दर्शन और यहाँ के कीर्तन का लाइव वहां वालों को चाहे एक भजन यहाँ का लाइव वहाँ सुनाए और वहाँ का एक भजन लाइव आपको यहाँ सुनाए उसी से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाबा चाहेगा तो होगा लेकिन फिर भी मन तो अटक रहा है इसलिए जो खाटू जा रहे हैं उनसे कहना है आज ही वो प्रॉब्लम हुई और प्रशासन ने जो जगह हमारी बुकिंग थी उस जगह को मिलिट्री को दे दी या सीआरपीएफ को दे दी इसलिए जगह चेंज हुई है यहाँ से हमारे सैंकी भैया से the golden restaurant GB road पर सूरज कुंड के गेट से एक किलोमीटर पर बाबा का कल दरबार ग्यारस का दरबार वहाँ लगेगा वेन्यू और हमारे पास 35 फाइव एम चैनल यहाँ पर है और 35 five M channel Khatu Dham में भी है आपको कोशिश करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यहाँ से खाटू को और खाटू से यहाँ को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जरूर पधारना आप जरूर आइएगा और जाने से पहले मैं पूरे सरिया परिवार आपका आभार प्रकट करता हूँ श्री श्याम कला भवन की तरफ से पूरे बगोदर के समस्त वासियों का सरिया परिवार का और मैं निवेदन करूंगा श्री महेंद्र अग्रवाल जी और श्री पंकज अग्रवाल जी कृपा एक बार दरबार में खड़े हों और आपने जो किया है उसके लिए कला भवन श्याम कला भवन कुछ भी नहीं कर सकता और आपको थैंक्स भी नहीं दे सकता क्योंकि थैंक्स एक औपचारिकता होती है आपने सच बात बताऊं भैया ने बिल्कुल